Oi, gente. Hoje eu tô aqui pra dar uma notícia muito triste. Fazer um bate-papo com vocês. Vocês estão percebendo que eu não tô no cenário, né? Normal. Tô na sala. E hoje eu tô aqui pra fazer um, uma notícia pra vocês que vai ser muito triste. Que eu tô muito triste, tô muito decepcionada. Nossa, gente, cara. Tô com o coração partido ao meio, pedacinhos assim, ó. É porque, gente, eu amo... Primeiro de tudo, eu amo muito vocês. Eu amo muito vocês, gente. Eu gosto muito de vocês. Não é trollagem. Quem dera se fosse, gente. Queria tanto que fosse trollagem, mas não é. Infelizmente não é, gente. E eu queria dizer que canal vai acabar. Eu vou dar um tempo, gente, no canal, gente. Porque, gente, tá, tá bem difícil de continuar com o canal. Gente, é que os meus vídeos... Eu acho que não tá engraçado. Eu tô ficando sem ideias, sabe? O editor tá travando. Eu tô muito triste, gente. Desculpa, gente. Não queria que isso acontecesse. Mas é por isso, entendeu? Eu acho que sempre vão gostar de mim. Porque eu tô muito sem graça. Não sei. Gente, eu preciso de um tempo, tá? Pra pensar para refletir nisso. Então, gente, <coughs> eu preciso de um tempo para refletir. Ai, eu tô chorando, gente. Eu tô muito triste. Eu não queria que isso acontecesse. Isso é muito triste pra mim, gente. Então, é isso. Eu espero que vocês entendam ficar um tempão sem postar vídeo, né? É... Por isso, tá, gente? Eu tô muito triste, muito decepcionada. Mas, né? A vida continua seguindo. Talvez um dia a gente se encontre, na né, mesma noite. Então, tchau. só vim aqui pra dar mais um aviso. isso tudo foi uma brincadeira. O canal. Nossa, cansou, gente. Olha aqui, gente. Isso tudo foi uma brincadeira. Aqui, ó. Até o Todd quer dizer olá, tal Oi. Oi, fofolinha de mamãe. Oi. Oi, uma brincadeira. Isso tudo foi uma brincadeira, gente. O canal continua assim, tá, gente? É. Cansei até aqui, gente. O canal continua, tá, gente? Eu não tava postando vídeo é, porque eu tava muito ocupada em tudo. É, mas o canal tá, vai continuar, gente. Não se preocupe, tô dando zoom aqui sem querer, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Pronto canal continua, tá, gente? Não se preocupem. Vai continuar, vai ter vídeo, vai ter muitas brincadeiras, várias bagunças, vários tudo, gente. Não precisem se preocupar, tá? Eu tava fazendo lágrima com a água, <laughs> eu pausava o vídeo e ó, pegava a água aqui do cantinho. Eu vou botar uma parte aí agora de quando eu peguei a água. Luísa, corta essa parte. Então, gente, se inscreva no canal, deixe seu like, me siga nas redes sociais e tchau! O canal continua! Beijo! Agora sim, tchau!